من اون روز صبح اون روزی که وارد اونجا شدم لحظه که وارد خیابون رودکی شدم درگیری بسیار شدید بود بسیار شدید هیچ کس دیگه به کسی رحم نمیکرد زمانی که اومدم توی خیابون و مردم رو دیدم با تمام وجودم فریاد بودم انقدر فریادم بلند بودش که نمیتونستم صدای کسی دیگه ای رو بشنوم زمانی که اینا گاز اشکاور رو پرتاب میکردن و بچه های این گاز اشکاور رو بند داشتن به طرف بر میگردوندن یه زمانی دیگه این گاز اشکاور به جایی میرسید که نمیتونستیم مثلا تحمل اینو نداشتیم که اینو مثلا از خودمون دور کنیم مجبور میشدیم که آتیشی روشن کنیم که این دور رو از بین ببره تو این لحظه من متوجه شدم که یک شخصی بود وایستاده بود با پیرن مشکی و کچلوار مشکی تنش بود و با کت به سمت مردم تیراندازی میکرد که ما پا به فرار گذاشتیم و من داخل کوچه که شدم یه دختر خانومی جلوی من خورد زمین و من دلا شدم که این بلندش کنم در همینی که اینو گرفت بودم داشتم بلند میکنم و خودم دلا بودم احساس کردم که یکی با لغت گذاشت به پشت به کمر من یه درد شدیدی تمام کمرم رو گرفت و به پام انتقال داد تا به سراغ به پایین پام چند قدمی که رفتم جلو خوردم زمین که مردم جمع شدن و منو برداشتن بردن داخل یه خونه در رو که بستن گویا کسانی که منو با تیر زده به زده بودن که البته اون موقع نمیدونستم که گلوله خوردم این در این ساختمون رو داشتن از جا میکندن و اون ترسی که الان دارن این در رو میزنن و میخوان بیان منو بگیرن بر من غالب شد که شروع کردم به لرزیدن بعد از یک چیزی حدود سه ساعت سه ساعت و نیم فکر میکنم حدود ساعت چهار سه و نیم چهار بود که دو تا از بچه ها اومدن و منو سوار موتور کردن یکی جلو نشست یکی هم عقب و منو رسوندن به بیمارستان